小时候没有几户家庭能安上电话，打电话要么在父母单位，要么去电报大楼，多少有一种精密仪器的神秘感。老电话伴随着我们的长大，那种沉甸甸的手感、清脆的铃声、悦耳的机械拨盘音，深深嵌入了记忆之中。淘的这个应该是早年电信局电话设备上的一部分，也是第一次见到，觉得非常有趣。